Steve McCurry, o fotógrafo que capturou um dos mais icónicos retratos do mundo, Sharbat Gula, a menina afegã que foi capa da National Geographic em 1985, vai inaugurar em Lisboa uma exposição com o melhor do seu trabalho. A Cordoaria Nacional recebe, a partir de sexta-feira, 100 imagens dos projetos que o fotógrafo tem desenvolvido nas últimas décadas. All of my pictures is sort of one body of work. I don't really... kind of differentiate. I don't really single one or two out. I, I kind of see it in its totality. I, I never really like to, you know, you always like different pictures for different reasons. And, uh, you know, a portrait, a landscape, some something that took a lot of time and energy and very difficult. And sometimes pictures are very, very easy. So, um, you know, sometimes you're emotionally attached to a particular situation. So I, it's always kind of different. I hate to really pick one out. Depois de ter passado por países como o Afeganistão, o Kuwait ou o Tibete, o seu lugar preferido, o fotógrafo norte-americano destaca a Guerra do Golfo em 1991 como o um momento mais marcante. The, you know, the Gulf War back in 91 with that environmental catastrophe with all those oil wells. Uh, to me that was uh, it was this epic sort of event of like biblical proportions. It was this just, you know, it, it was the whole landscape was on fire. É por isso mesmo que para Steve McCurry o registro é importante para lembrar o passado e fazer melhor no futuro. I think we have to remember the past. I think we need to remember what we've been through and not forget about our, our lives and the history and, the, and, and where we've been. And, and remember, uh, you know, the, the, the, good times and the bad times. But I think having a record of all of this is important. Hopefully, some somewhere in the future, we'll Ao longo da carreira, o fotógrafo foi distinguido com vários prémios, incluindo quatro World Press Photo, e foi ordenado Cavaleiro da Ordem das Artes e Letras pelo governo francês. A sua exposição, Icons, ficará patente na Cordoaria Nacional em Lisboa até ao dia 22 de janeiro.